在周一的部分，我们会迎接的是末伏，这也意味的是，如果您之前有透过三伏天，也就是我们初伏以及中伏这两个日子呢，有做了这个贴三伏贴的话，请你务必要在周一这一天呢，完成最后一道手续哦，才能够真正的达到冬病夏治的一个疗效。那么同时在周一呢，也是很适合酬神普渡的。 基本上呢，从国历的十五号到二十一号为期这一周的期间，除了周二以及周三是不宜进行普渡之外，其他的日课都是很适宜的。如果您要挑出比较适合您个人，或者是要了解要避开哪些方位，以及是哪些生肖是必须要避开作为主记者的话，请看参考老师的另外一篇影片，这边有详细的解说。 再来呢，就是针对周二这一天，也是很适合新宫动土的日课。如果呢有需要修造以及修缮的地方，不妨可以运用周易这一天来进行。当天针对如果有要洽商会谈的朋友们，这一天是很大力可以谈出一个好的结论的时刻，不妨可以运用在这一天呢，可以去会会厂商亲友啊，或者是决定一些关键的事项。 再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是火星小号的日课。那么逢到这一天的时候，要特别提醒一下，受到星数的影响，大家呢比较容易呢稍微有一点点不愉快呢，就会引起这个纷争。因此呢，在这一天是比较不利去进行一些讨论哦，或者是呢也难以得到理想的结论，尤其是逢到了小号这个星数的一个干扰。 会建议呢，有任何要决定的大方向呢，避免在周二这一天呢去下结论。那么针对这一天呢，是很适合针对愉悦的朋友们，比如说我们要捕捉取鱼，你的收获呢会比平日要来的更加的理想哦。针对有仙人的要需要的话，在周二这一天是很适合进行火葬、进塔以及安葬的相关事宜。 再来，我们来看一下，就是针对周三这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，同时呢，也逢到了驿马星数的一个干扰，所以呢，会特别禁忌有几件事情。第一个，在当天是不宜去探病的，也就是去探访有生病的对象。但是呢，在当天呢，因为有逢到驿马、月破跟大号同时的一个。 助力之下是适合去治病的，也就是如果你有一些难呃比较麻烦的疾病缠身，那么在这一天呢，比较能够透过这个星术的加持辅助之下呢，找到病因，对症下药哦。再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是真君选药的日课，那么在当天呢是适合嫁娶开市定照好起照定赏的。 同时，针对如果你近期有想要去做呃换肤啊、美容啊、医美啊，哦，或者是你想要理发，在这一天也是很适宜的。不过建议呢，尽量都是在傍晚之前呢完成。同时，在这一天也是很适合 on board 上官赴任的日课。对于我们在一个新的领域要起步，是相当好的时间点。有这个交易以及纳财需求的朋友们，也可以不妨多运用周四这一天。 而再来就是针对周五这一天呢，我们会在下午的十二点三十七分迎接下弦。那么下弦这个日课呢，它也代表的是呢，可以去舍弃，或者是呢，去抛开一些负面的东西。所以，针对如果你有想要祈愿呢，去抛开一些负面的情绪，或者是呢，去呃断开一些不愉快的连接，我们可以透过在午时的时刻呢，尽量是在。 我们的十二点四十分到一点的这个时间点哦，来对着这个天空呢，何时对着太阳去做一个祈福祈求哦？那么这个愿望尽可能是能够在短期，比如说在半个月内呢，可以达成的小事项哦，这样子才是比较能够那个如愿。那么在当天呢，也逢到了月宴以及。 血祭的一个影响，所以在当年度有奉到这个刀刃、血刃、飞刃的生肖的朋友们，非常适宜在这一天进行捐血的动作，来化解呢，在这个中秋前后呢，会面临高峰影响的时间点。那么在当天逢到贵人哈，还有圣人登殿的时间呢，也是在午时。 所以，我们从上午的十一点到下午的一点的时候呢，是很适合开池跟放水的。针对你有摆设，比如说这个开运的摆件，那它是有这个流水的，或者是鱼缸里面的水，或者是你的这个呃花盆，好，它的下面的有这个聚一点这个水，我们都可以在这个时候去做一个替换，哦，来达到呢那个让这个贵气呢临门的一个效果。 那么同时在这一天一样呢，跟周一一样是很适合洽商、访谈哦，还有呢去跟对方去做推销哦，所以呢在这一天呢是可以安排相关的事宜的。再来针对周六这一天，我们会迎接的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时。 所以，针对下午的三点到五点的这个时刻呢，是非常大力运用这个五副宝光的这个加持之下，来做利卷交易跟斡旋相关的事项，大家不妨可以呢，好好的把握一下。那么要特别留意一下，因为呢，在当天有逢到的是月季，所以在当天的任何操作呢，会建议是属于短期、短线的杠杆哦。 那么在当天同时呢，月季的新数影响呢，也会涵盖了不宜在当天呢去做上述或者是地相关的文件，因为对征送呢是比较不利的。在周六这一天，同时也是很大力可以赚取出货财，把预计要上架的商品呢入仓进库哦。那么在这一天也是适宜可以做安床以及动土的相关事项。 最后呢，我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是董公选要的吉日。那么在当天呢，是除了可以适合我们嫁娶、会亲之外，动土出行也是相当适宜的。唯独要留意的两个生肖呢，是针对属狗以及属龙的朋友，因为我们逢到了白虎星宿的一个影响之下，要特别注意出行的安全。 以上呢是针对在当周重要的日课吉凶，再让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先第三名是属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周呢，这三个生肖的朋友凡事是不必多忧虑的。 因为福禄呢，自然会有，不需多求，而且是逢到时来运转的一个时机，因此你会感受到的气息就是喜庆满门。那么当中呢，这三个生肖的朋友，基本上你们的运势都是相当的幸运，一切都能够顺你的意哦，所以呢也是相当的圆满。比如说，如果你是准备要应考的朋友，你金榜题名的机会、上榜的机会是相当高的。 那有了公民，当然呢，针对如果是刚好正在进行诉讼的朋友，那如果你的是属于行的正的那一方，自然就能够得到你要的结果。针对如果有疾病想要康复的话，是可以痊愈的。如果是看人际婚姻相关的部分，是可以和谐美满，好好的相处。针对如果是刚好呢在迁居或者是想要，呃，有这个。 呃，换跑道的朋友们呢，也是都能够顺利安康的。所以，针对这三个生肖的朋友在当中是很适宜去做一些大方向性的规划跟改变哦。再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢在当中呢是属于支援代打的一周。 那么这要说的呢，就是我们的人事呢，可能在你周遭呢，在当中你会觉得是属于比较不稳定的一个状况，所以你时常呢是需要去替补的，也就是临时性的去代打杂，好，对你来讲可能会是常会出现的一个情况。那么当然呢，这样的一个工作的增加呢，也同时呢可以让你被受到主管呢或者是老板的一个认可。 所以呢，他们会觉得呢，你是相当有利的一个后援。那唯独要注意的就是，属老鼠的朋友呢，在当中呢，这些延伸的业务量呢，请记得呢，也要尽量透过合作的方式呢，才会是比较适宜的。同时，你也要先索取事前的一些资料，你才能够做好对应的准备，才能够避免呢，你没有掌握好整件事情的前后脉络以及。 关键的需求。那么在当周呢，虽然你会比较忙，但是呢，至少你会获得他人的一个肯定。在当周呢，我们要留意的天数有三天，除了周二之外，还有周六以及周日。在针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是腐肉花。那么腐肉花呢，它是被献给因为违抗了皇帝命令而殉教的修道士。 那么原本呢，这位修道士呢，他是为了守护他的信仰，最后呢，其实他却保护了很尊贵的美术品，所以呢，在他的祝福之下呢，就代表的是像一位庇护者。受到了这样的祝福的属老鼠的朋友，你对于另外一半呢，你就有点类似像非常有智慧的成年人，而且你总是能够给予对方安全感跟保护感。 所以对他们而言呢，呃，他们会觉得呢，跟你在一起呢是相当的有这个安全的感觉，毫无忧虑的，可以很不用去思索太多的其他的事情呢，就可以好好的相处。所以不妨呢，好好的加把劲在感情方面哦。再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当中呢是属于。 需要团队调整的一周，那么在这个礼拜，建议你们要设好工作范畴的防护措施哦，尤其是针对在组织或者是人事呢不断的调整的这一周呢，你才能够保有你平日的水平以及战斗力。那么在这个礼拜，你在工作的平量呢，虽然是可以维持在被主管跟老板的认可，但是呢。 其实呢，你是维持的相当的，呃，辛苦的，呃，所以呢，你要注意的就是呢，尽量为了要减少这一份辛劳呢，请只减少跟资深的这个前辈哦，呃的一些意见的分置，好，所以呢，我们要先以退让为首，这样子之后你才会有一些协商的空间。所以在这个礼拜呢，那要让你们那个。 顺利推动的方式呢，就是手，然后推让，然后避免无谓的语言争执，就可以让你做手运势 Number One。那么在当中呢，属牛的朋友，我们的开运花呢是欧石楠树丛。那么这个花呢，它在干燥之后呢，通常呢都会被绑成一束一束的，像做成扫把。那么自古以来，它相当的受到欧洲人的喜爱。 尤其像是在画中女巫，她们坐在空中所骑的这个扫把呢，扫帚就是用这个呃欧石的南树丛呢所做成的，所以呢，在她的祝福之下呢，就代表的是巫女。那么在这个礼拜说她祝福的属牛的朋友们呢，你们就非常的具有这种神秘的特质哦。那么这也代表是你。 对方呢没有办法去抗拒你的魅力，但是因为呢这个魅力呢，它有正面跟负面，就像我们说巫师他所施的法呢，到底是好的或者是坏的那一面。所以如果你要当一个长胜的感情的这个长胜者，请务必呢要用好的那一面呢去表现在对方的眼前哦。再来下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在当中是属于需要有这个透透过基础呢去求变的当中，因为在这个礼拜呢，你相当于比较容易会受到局限哦。但是呢，同时你又会不被赋予新的一个责任，所以请你要多运用一些巧思，在你既定的基础上面，比如说呢，我们是在旧瓶装新酒的这样的概念之下呢，来达成上司、老板、主管的相关要求。 那值得要注意的是，针对属老虎的朋友呢，对于具有影响力的这个的这个资深前辈，请务必要以礼相待，甚至尽量保持一点距离哦，才不会莫名的背黑锅，或是帮对方背书哦，并且呢，呃，在不必要的事理上，比如说跟你无关的东西呢，不要去跟他们较真哦，才不会暗中被黑哦。虽然明着上你好像很顺，但是呢。 暗地里其实有另外一股影响力呢，可能会逐渐形成，所以这个是我们所要避免的。那么在当周呢，我们运势呢相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是茴香。茴香其实它是一个相当美丽的植物哦，它可以当做调酒或者是料理的调味料。 所以呢，在他的祝福之下，也意味的是在另外一半的眼里，你是属于财色兼备的一个对象，那么很容易得到对方的芳心哦，甚至呢，可能是太多贵对象了。所以在这个礼拜呢，请你要注意的是，哪个对象才是可以陪你一起犯过逆境哦，因为呢，对你而言呢，在最脆弱的时候呢。 有这样的一个对象陪在旁边才是最重要的，因为你只要逢到了这个感情不顺的时候，就特别容易沮丧，所以呢，就要慎选一下陪伴在你旁边的对象喽。再来下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当中呢是属于勇于尝试的一周。那么在当中呢，我们的这个专业环境，比如说在工作范畴。 你的这个竞争的趋势呢，会有一些暗藏的隐忧，逐渐的凸显出来。请你要把这个隐忧呢，转化为一个学习的这个动能。好，所以呢，你要督促自己，必须要离开舒适圈，朝设定的新的方向呢去做一些新的尝试，而不是无谓的去做一些 compromise。对你来讲呢，去做尝试跟锻炼呢，是为了提升你在工作方面的一个。 合作的利益以及竞争的能见度哦，请不要呃把这个内心不乐意的心情哦，或者是被勉强去呃囚禁的这种心情表现出来哦，不然的话呢，你可能就很容易呢把这一股想法呢转成另外一种吸引力法则，招来了跟不喜欢的人一起共事哦，所以这是属兔子的朋友要留意的地方。 那么在当中呢，我们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。那么在这个礼拜呢，属兔子的朋友，我们的开运花呢是孔雀草。那么孔雀草它本来有另外一个俗称呢是太阳花，那也是到了后期呢才被这个向日葵给抢走，因为它的花朵呢是具有的这个日出开花，日落紧闭的习性哦。 而且呢，它是透着这个向光性的方式来成长的，所以呢，受到它祝福的属兔子的朋友，总能够给人家感觉有非常这个晴朗哦，非常爽朗活泼的这种气息。那么受到它影响的属兔子的朋友在当中呢，你们在处事啊，或者是在看待感情的时候，你也不会去拖泥带水，喜欢就是喜欢，不喜欢就是回绝。 绝对没有任何的灰色地带或是模拟的空间哦，所以可能某个程度上对特定的对象，他们也会觉得这是一个相当好的优点，因为他们就不用担心你被潜在的竞争者给抢走哦。再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在本周呢是属于需要掌控环节的一周，那么这个呢也意味着是呢，为了要掌控这个环。 环相扣的这些细节呢，所以你必须要费心力呢去处理好内部、外部平行哦，还有一些纵向的公关哦。所以如果你是属于呃在做这种人际或者是部门之间的这种媒介的朋友们，请务必呢要多加的留意沟通的项目哦。那么在这个处理的过程中，你可能也会获得一些额外的意外的讯息哦。 那让你呢能够把事情呢更轻易的去做推动哦，或者是让整件事情呢更加的顺畅。那么在这个礼拜呢，我们要留意的地方就是呢，尽量不要让事情超过自己能够掌控的范围。好，所以呢，有些局面或者是有些事情呢，其实是需要搁置的，并不用第一时间去处理的，就先用被动耐心的等候去处理哦，才能够避免因为你太过急。 而说了一些不该说的话，或那而伤了一些有交情的这个同才哦。那么在当周呢，我们要留意的天数呢有三天，除了周三之外，还有周四以及周五。针对属龙的朋友呢，我们在当周的开运花呢是佛甲草。那这个植物呢，其实它是具备着，呃，可以通知这个农夫。 季节交替的一个任务，因为当它的果实成熟的时候，微风只要一旦吹过，它就会发出咔啦咔啦的声响，那么就好像呢在告知农夫，诶，这个牧草的季节即将来临了。所以呢，它的祝福之下就代表的是韵律感，还有提示。受到它的祝福的朋友，在这个礼拜，其实呢，你们是会让别人呢觉得是相当的有。 音乐或者是音感相关的天赋，所以在这个礼拜其实可以多透过，比如说呃歌唱啊音乐这一方面的影响力呢，来带动你的另外一半哦。那么在感情的部分的互动呢，针对属龙的朋友在当中呢，基本上呢是属于一帆风顺的。在下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在当中呢是属于边做边调的一个状况，这也代表是，如果你有正在进行的手头上的一些案子或者是项目，比如说我们要从旧的系统啊，然后呃开发出新的项目，要那么刚好进行到了这个执行的阶段，那么你就必须要边做边调整，好才知道什么样才是最适当的一个 default setting 哈。 所以，在这个时间点呢，其实也代表是需要很多不断的尝试，好，不断的去呃去做修正。所以在需要的时刻，在这个礼拜，代表的是你需要适时的呢，呃，透过你的这个同同期的，或者是我们的这个同事啊、前辈的来提供适当的建议哦跟支援，不要自己呢独自作业哦，因为这是属于比较难去透过一个人呢来达成的。 那么在当中呢，要特别注意呢，就是可以尽量增加和美的事物的接触。那么这可以让你呢心境呢可以做一个转换，同时呢也有达到 refresh 的一个状态哦。可以利用空档的时间啊，比如说午休啊，或者是有些人他们会有他们的 coffee break 哦，甚至呢他们去抽烟的时候，他就可以运用这个时间点当做是散心、排除能量的一个时间哦，重启。 才能够避免你会累积一些很累的情绪在身上，因为呢，这种情绪呢就不利于让你跟上司、主管呢去做互动哦。那么在当中呢，属蛇的朋友要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。在当中属蛇的朋友，我们的开运花呢是婆罗门菊。那么这个花呢，它的代表人物其实是一位法国的律师。 而这位律师后来呢，他成为了一名神户，而且他还为会免费的为这个贫民区的一些居民呢提供一些法律相关的咨询服务。所以呢，这个婆罗门局呢，他的祝福之下就代表的是正义感。在当中呢，属蛇的朋友呢，你多半呢会有这种路见不平拔刀相助的个性。那么对另外一半来讲，可能会仰慕你。 但是呢，可能也会觉得你有点自私，因为你的时间呢都忙不过来，都耗在别人上面了，所以他也会有点纳闷，到底该喜欢你的这份仗义感呢，还是要去去抱怨被剥夺的时间感呢？所以请务必要在两者之间做好一个平衡哦。再来下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在当周是属于转移不利的一周。 那么这也代表的是呢，我们在当中在专业的实力上呢，是需要多加上一些自我的自信哦，还有包括热情，因为这些呢都是可以帮你在当中散发出影响力的关键。那么在工作上建议要跟上，也就是我们要多一点的这个新创啊、新开发，这样比较容易受到上司主管的认可。那尽量呢能够去掌握，还有表现呢，呃。 在，比如说工作上面的一个空间感，而这空间感代表的是呢，你会有多一点的弹性 （flexibility） 哦，才能够让你整体的运作呢更上一层楼。要注意的地方就是呢，你在当中呢可以多运用呢转移目标的方式呢来舒压，哦，也比如说来舒缓我们内心的不平等这把火，比如说。 有一些不公的事项呢，在我们的这个职场内呢是蛮容易发生的，那你才可以呢避免自己会做出一些呢不利于自己中长期的选择哦。那么在当中属马的朋友要留意的天数有一天是周一，而在这个礼拜属马的朋友，我们的开运花呢是豪华郁金香。那像豪华郁金香这种非常艳丽的花，其实已经很少了。 因为它不只是花瓣是非常鲜艳的红色，就连它的花瓣的根部呢都是黑色的，所以呢，像这样子呢，在黑色的边缘还镶着金边哦，它的这个祝福呢就代表的是华丽感。那么受到它祝福的属马的朋友们，在当中不论你的怎么样的穿着打扮，你还是很容易散发出那种引人注目的这种气息哦。 还是会是大家注目的重点，好，所以呢，你还是要适当的知道怎么样在你的另外一半的面前里面呢，表现出那种呃情诗画意的那一面哦。再来下一个生肖呢，是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当周是属于需要稳住节奏的一周。 也就是呢，在当中呢，我们比较会容易面临在职场上有一些不确定因素的增加，所以呢，如果能够稳定下来，好，比如说有规律的去进行你的工作，稳住了他的 tempo 呢，反而才能够把它转为你自身的优势。比如说把工作交付给你们老板，他们会觉得很放心，好，因为呢，你就是他们会可以信任跟呃依附的对象。 但是呢，你要知道怎么样去对应你下边的人哦，怎么样去应变好，所以你要知道怎么样去临时补位哦，来代打，或者是呢，在忙碌中呢，你也要自己做好身心的管理哦，才不会呢让自己呢，因为有这个压力攀升哦，然后呢免疫力就是下降，导致呢在这一周我们可能呢健康比较容易会亮黄灯哦。那么在当中呢，我们。 一定要有足够的睡眠，才能够有足够的这个脑空间呢，来去应对这些状况。那当中要留意的天数有三天，除了周一之外，还有周二以及周日。那么在当中呢，属羊的朋友，我们的开运花呢是睡米奇。那么睡米奇它是相当有趣的花朵，因为它的果实呢，一旦成熟呢。 就会一下子蹦开，然后呢，会向外散播它的种子哦。那么它所传播的这个种子的的这个情况呢，就会让人觉得是相当的积极的这种感觉。所以它的祝福之下，就代表的是热情。在当中，属羊的朋友，你们的人生态度，甚至是跟人所应对的这种。 感觉呢都是相当的积极且进取的，所以呢，即如果有想要谈恋爱呢，你们也会相当的主动，而且你们也想要当那个引导的那一方，想当主导的那一个对象，但是还是要视情况而言哦，因为有的时候呢，扮演弱的那个角色是比较容易呢得到疼爱的，你说是吧？再来下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在当中呢是属于需要找到方法去推动的一周，这也在代表的是呢，其实你手头上很多的计划呢，都已经打好了基础哦，你只要运用优化的系统或者是工具呢，就能够加速它的进度的推动，然后呢，就可以得到呢上头对于你的认可，甚至是很佳的评语哦。 那要注意一下，就是呢，来自于上方的压力的转嫁，啊，或者是这个对于团队的要求，可能呢，尽量呢，我们都不要用口语的方式，因为比较容易因为带有情绪呢，反而呢会有反效果，所以尽量选择以文字的形式呢去跟你周边的人去沟通，这样子也可以避免呢无效的沟通哦。 那也不会呢，需要去面对一些不必要的情绪或者是火气。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周三。属猴子的朋友呢，在当周我们的开运花呢是小长春花。那么它是属于呢这个蔓生类的花草，哦，因为它会缠绕或者是攀爬在这个树木啊或者是石头的上方。 而且一旦它开始生长呢，它就会繁殖的相当的快速哦，把整个庭院啊都覆盖。所以呢，它的移植其实是相当的人易容易的，因为它是属于一个到处都可以生根的植物，适应力是相当的强的。所以呢，在它的祝福之下，也意味着是，属猴这朋友在这个礼拜你对应人事物啊，或者是跟。 恋人交手，你都是相当的知道怎么样跟对方去应对的。你会不畏逆境哦，你可以具备非常好的一个心哦，去应对任何的局面状况哦。所以呢，在这个礼拜呢，即便你可能碰到了对方的一个恶语相向，或者是婉拒，你都还是会相当自信的，继续呢不畏挫折的往前哦。 所以该说是傻，还是该说是，呃，有这个正面的一面呢？其实呢，就要看对方值不值得你继续勇往直前喽。再来下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当中呢是属于需要有共创目标的一周。那么这也意味的是呢，在这个礼拜呢，呃，你在如果你是主管的话呢，你在你的职场上面呢。 应该要因应不同的环境哦，不断的去做一些调整哦。那么在这个礼拜，也许你的压力会不小，而且可能很多是针对专业性或者是在人际的部分呢，要去处理哦，才能够收成哦。但是如果你要定定怎么样提升自我的一个竞争意识的时候呢，你就要注意要去调协呃这些事情，比如说呢，呃。 文件啊，哈，或者是说，呃，透过有引起大家共同的一个目标，好跟原则去做。那有了这样的一个依据呢，你就可以避免一些责任归属的纷争，同时也可以让大家呢愿意往同一个方向去进行。那么在当中呢，属鸡的朋友要留意的天数呢，有一天是周四，而我们的开运花呢，在当中呢是在夜的鱼扁豆。 那窄叶的鱼扁豆呢？它是生长在难以存活的沙地上哦，因为它具有这个氮气的同化的这个功能，所以呢，它其实可以改变土质哦，把它转变成适合耕种的土地。所以它是一个相当具有影响力的植物。因此呢，在它的祝福之下，代表的是属鸡的朋友们，你们在当中对于他人呢是具有影响力的。 那么呢，这个影响力呢，同时也会带来对等的感化的这种能力哦。对于跟朋友、晚辈或是另一半来讲呢，都会是带来正面的一个影响哦。所以你只要呢，如果是你的意志呢是够坚定的，你就可以呃影响这些意志不坚定或者是神经比较散漫的异性朋友。跟你们交往之后呢，或是跟你呃就是。 在一起一阵子呢，他你们也会不不知不觉的呢，受到你的影响呢，有所启发而改变，所以呢是相当不错的一个状态。再来呢，下一个生肖呢是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要放下情绪的一周。 这也代表是呢，我们要运用过去累积的这个人际的资源的优势哦，然后补足我们手头上呢不完整的这个资源，这样才可以让你的目标跟业绩呢可以推动的更加的顺利。那么在这个资源的这个交流跟交换的过程当中所获得的讯息呢，呃，老师也会建议我们呢，先要预先呢做好一些规划的铺陈，你才可以知道是说你拥有什么样的东西，你要。 怎么样的去运作，而不是等到你拿到了才开始去做设想哦。那么再来呢，也要注意你们呢，在进行一些正义的探讨啊，或者是检讨之前哦，要先懂得和呃跟相关部门的人或者是同事呢，先私下做好一些沟通哦，才不会到台面上来协调的时候呢，大家互相戳弱点哦，变成了大家都没有讨好的一个状况。 呃，那也会引发呢，在会议上有一些不必要的情绪跟争执，所以这个是在这个礼拜呢，请务必呢要先注意的地方。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周五。而针对属狗的朋友呢，我们在当周的开运花呢是地台。那么在英国呢，第一类的这个代表植物呢就是地台哦。无论是在耕地的这个。 原野啊，或者是在荒地上面呢，都可以看到它非常茂盛的生长着，覆盖着这个地面呢，就好像很温暖的拥抱着大地的母亲一样。在易经的卦里面呢，就有点像坤为地哦，有母亲包容般的感觉。所以呢，在这个礼拜呢，属狗的朋友呢，受到它的影响祝福之下呢，就代表是你会有母性大喷发的感觉。你对于另外一半啊，对。 就是在人际方面呢，你就是比较容易会给人家觉得是很亲和、很温和、很亲切，非常的有包容力。呃，什么事情呢？你都想要参与，或者是说你都想要呃提供建议跟帮助。虽然这个方法呢，可能对于呃有需求的另外一半呢，是相当的呃暖心的举动，也是能够抓住他的心的方式。但是呢，对于一些 呃，比较独立的人来讲的话呢，他们就会觉得你有点啰嗦，呃，或者是说，对于有那种比如说恋母情节或是恋父情节的对象来讲，那么他们对于你的依赖感呢，就会更加的加重，甚至呢，呃，会把你有这种错觉，变成是像家人而少那种情人的这种激情哦，所以这一点的拿捏上面，还是要多加的注意一下。 最后呢，让我们来看一下，在当中针对属猪的朋友呢，我们要留意的地方呢，是尽量要化繁为简。比如说呢，我们如果是属于不同专业领域的人啊，我们在协调事情或是我们要整合一些资源的时候呢，尽量化繁为简呢，才能够更有效的去推动业务的事项。那也可以展现呢，对内对外呢，公关的一个协调性哦。 那你才可以真正的呢拿到了这个资深或者是有实力的前辈的认可了，借人拿到资源。那么在当中呢，是要留意的地方是针对有一些呃人事的异动啊，或者是它所产生的一些权力生态的一个变动哦，你要放亮眼睛呢去做一些观察哦，然后呢尽量少说话，把事情做好，才可以避免呢你在状况外哦不知道。 有一个呃灰色地带正在进行改变改盘哦，然后误踩地雷区哦。那么在当周呢，属猪的朋友要留意的天数有一天是周六。而针对你们呢，在当周的开运花呢是法国菊，那它是被选来献给在教会史上的第一位女性的圣者，所以呢，它的祝福之下就代表的是女权主义哦。 女权至上的这种感觉，尤其针对属猪的女性的朋友们哦，在当周呢，你受到他的影响呢，就会加倍哦。就像他的这个祝福呢，你就会更加的有强烈的想要独立自主的意识哦，因为你会觉得凡事靠自己才行得通啊，靠别人呢，怎么可以呢？所以呢，你去。 观察你周遭的异性朋友啊，你就会觉得如果他不尊重你，你就会把他出局了。所以在这个礼拜，你要从友谊呢转换到爱情呢，可能呢会比较困难一点，因为某个程度上呢，你会过于的理性，而且你会过于的以自我为中心。但是呢，这个东西是有利有弊的，主要还是要看你怎么样看待眼前的感情哦。 好，再来呢，我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属狗的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么要切记呢，就是在这个礼拜呢，这三位生肖朋友，我们在感情方面呢。 如果你是男方，请注意呢，另外一半其实是在意你的，他是爱你的，是喜欢你的，他也是很想要关心你的，所以请你一定要人在福中要知福哦，不要去胡思乱想，因为这些都是无益的，对于感情的升温是没有帮助的。那么如果你是女性的朋友呢，那么就请你们要记得一下，就是时代不太一样喽。 所以在两性关间关系之间呢，除了要互相尊重之外呢，也没有所谓的只有利哪一方，请不要只有站在自己有利的观点去评论事情哦。凡事都要踩在对方的角度上去看，那么你们的感情呢就能够更加的和顺了。以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。 有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的预约链接跟老师预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见，拜拜。